डियर फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे तो फ्रेंड्स हम लोग आज देखने वाले हैं कितने जो अधियाचना है वो विभाग से दो तो महीने के अंदर भेजी जाती है बेल्टन को वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और पूरी लाइव रियलिटी के साथ कैलकुलेटर के साथ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कैलकुलेशन करके कि दो महीने के अंदर बेल्टोन को कितनी अधियाचना आई है ठीक है और इतना ही नहीं दोस्तों मैं आप लोग को ऑफिशियल नोटिस जो होता है विभाग का वो नोटिस आपके सामने रखकर और उसमें जितने भी वैकेंसीज हैं वो सारे वहाँ पे काउंट किए जाएंगे उसके बाद आपको ऐड करके बताया जाएगा कितने वैकेंसीज है टोटल कितनी वैकेंसीज आई आई थी इस दो महीने के अंदर यानी कि मार्च अप्रैल के अंदर ठीक है तो मार्च अप्रैल के जितने भी नोटिस है पेट्रोल को भेजी गई है वो सारे नोटिस मैंने एक जगह इकट्ठा किया है और सारे नोटिस को मैं आज आप लोगों के सामने वो दिखाने वाला हूँ कि कैसे और कितना तारीख को यह रियाजना गई है ठीक है तो उससे पहले अगर हमारे चैनल पर नहीं है तो उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना क्योंकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं तो यहाँ पे हम लोग इस नोटिस को देख सकते हैं शायद ये नोटिस आप सभी के पास होगा क्योंकि ये नोटिस बहुत पहले का है कुछ दिन पहले का बहुत पहले तो नहीं कर सकते ठीक है तो इन इस नोटिस पे क्या लिखा हुआ है जो हाल फिलहाल में आप लोगों ने देखा है कि चौहत्तर कैंडिडेट्स को ऑफलाइन कॉल के थ्रू उर्मिला से आया था जोनिंग के लिए और उन लोगों ने जाके जोनिंग कर भी लिया और उन लोग इन लोग को दो विभाग मिला एक मध्य निषेध विभाग और एक निबंध विभाग यानी कि निबंध विभाग रजिस्ट्रेशन ऑफिस ठीक है और मध्य निषेध विभाग इन दोनों को मिला के लगभग चौहत्तर कैंडिडेट को नियुक्ति पत्र मिल चुका है तो ये वही कैंडिडेट है जिनका कुछ दिन पहले ऑफलाइन कोर्स आया था और मिला के थ्रू और चौहत्तर कैंडिडेट जो मुक्ति पथ मिल भी चुका है ठीक है तो यहाँ पे चौहत्तर कैंडिडेट हम लोग यहाँ ऐड करते चलेंगे चौहत्तर अभियाचना को पहले हम लोग नोट कर ले ठीक है उसके बाद मैं आप लोगों को यहाँ पे नियुक्ति पद नियुक्ति वाले जो लिस्ट है क्योंकि कैंडिडेट का हुआ था वो लेटर वो मैं दिखा देता हूँ आपको ठीक है तो ये जो लेटर है ये बेल्ट्रॉन की तरफ से आई है ठीक है यहाँ पे लिखा हुआ है सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से नियमित प्रशासनिक पर डाटा एंट्री ऑपरेटर सेवा सुविधा पर उपलब्ध कराने के संबंध में तो यहाँ पे देख सकते हैं चौहत्तर कैंडिडेट का जो जो उम्मीद हुआ था मनुष्य विभाग और निबंध में ठीक है तो ये इसका लिस्ट है इसका पहला पेज है उसका दो पेज और भी है ठीक है तो आप लोगों को तो शायद पता ही होगा ठीक है इसीलिए मैं यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपको ठीक है तो इसीलिए वीडियो लंबा हो जाएगा तो और यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे छः तारीख का ये लेटर है इसको भी आप देख ली ठीक है छः अप्रैल यहाँ पे दिया हुआ है ठीक है तो करते हैं आगे अगले नोटिस पे ठीक है तो यहाँ पे ये लेटर जो है लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से लिखा गया है बेलफोन को ठीक है यहाँ पे देख सकते हैं Bihar state electronic development corporation limited ठीक है बेल्टॉन विषय में क्या है W A M I S के लिए मानव बल के रूप में डाटा इंटरप्रेटर और एवं प्रोग्रामर की सेवा प्रस्थान के संबंध में यहाँ पे H H R M M M W A M I S प्रभावी ढंग से सफलतापूर्वक लागू किए जाने निर्देश दिया गया है ठीक है तो यहाँ पे टोटल तो बात करें हम लोग यहाँ पे अल्थाउन प्रोग्रामरों में ये कि प्रोग्रामर मतलब अल्ठावन प्रोग्रामर है और 208 प्रोग्रामरों में डाटा एंट्री ऑपरेटर की सेवा दी जाएगी ठीक है यहाँ पे आवश्यकता है और यहाँ पे 208 डाटा एंट्री ऑपरेटर है यहाँ पे आप नोट कर लें ठीक है अनुरोध है कि I found other data entry operator sorry अल्फाउन प्रोग्रामर और 208 डाटा एंट्री ऑपरेटर की सेवा विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए ताकि प्रबंधों एवं और प्रबंधकों में प्रतिनिधित्व किया जा सके ठीक है तो यहाँ पे 208 डेटा को आप देख सकते हैं ठीक है ये डेटा दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आठ चार का है आठ अप्रैल का ये नोटिस है ठीक है तो यहाँ पे जो है ट्रांस संख्या आठ एक लेकर दो सौ एक बाईस यहाँ पे दिया हुआ है ठीक है तो चलिए देखते हैं अगला नोटिस ठीक है उसमें क्या है और यहाँ पे देखिए ये है राजकीय पॉलिटेक्निक शेखपुरा ठीक है राज के पॉलिटेक्निक शेखपुरा जो कि पॉलिटेक्निक ठीक है ये शेखपुरा की तरफ से वेलकम तो लिखा गया है पॉलिटेक्निक राज ठीक है तो यहाँ पे क्या है यहाँ पे लिखा गया है कि एक डाटा एंट्री ऑपरेटर की सेवा उपलब्ध करने के संबंध में ठीक है और यहाँ पर उपयोग प्रसंग संबंध में आपको सूचना होना है कि विभागीय आदेश अनुसार प्रत्येक प्रौद्योगिक संस्था में अलग एक संस्था क्योंकि अधिकतर तीन डाटा एंट्री की सेवा आउटसोर्सिंग के आधार पर बैठकों की पटना के माध्यम से दी जानी है मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि इस संस्था में पूर्व से दो डाटा एंट्री ऑपरेटर कार्यरत अतः आपसे अनुरोध है कि इस संस्था में विभागीय आदेश अनुसार एक कुशल डाटा एंट्री ऑपरेटर की सेवा उपलब्ध कराया जाए ठीक है यानी कि एक डाटा एंट्री ऑपरेटर की यहाँ बात की जा रही है फ्रेंड तो यहाँ पे हम लोग एक डाटा एंट्री ऑपरेटर की नोट कर लेंगे ठीक है उसके बाद हम लोग आगे नोटिस पढ़ेंगे तो ये डाटा है सो पंद्रह तीन का है आप यहाँ देख सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे दूसरा नोटिस है दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं तो यहाँ पे तेरह दिन का है ठीक है यानी कि तेरह मार्च का ये नोटिस है यहाँ पे क्या है कि पढ़ते राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय के अनुसार अधिकतम चार डाटा एंट्री ऑपरेटर की सेवा उपलब्ध आठ सौ सी के आधार पर पेपर के माध्यम से ली जाए इन कर्मियों का मानने का पूरा अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना पर प्रतिबंध हुए के मांग संख्या तैतालीस अंतर्गत मांग संख्या तैतालीस यानी कि तैतालीस तैतालीस तो मांग किया गया है इलेक्ट्रॉन को तैतालीस राजकीय जो भी है महाविद्यालय वो यहाँ बेल्ट्रॉन को मांग की है यानी तैतालीस राजकीय महाविद्यालय अभियंत्रण ठीक है यहाँ पे चार डाटा एंट्री की बात की जा रही है यानी कि हम लोग तैतालीस से अगर चार को गुना करेंगे तो लगभग दो सौ मांग के चलिए जितना भी है उसके बाद यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो उसके बाद यहाँ दूसरे पॉइंट में क्या दिया हुआ है महिला पॉलिटेक्निक संस्था ठीक है महिला पॉलिटेक्निक संस्था लगभग दो या तीन है उसमें उसमें से दो या तीन जो भी हो ठीक है वही लगभग 200 मान के चलेंगे ठीक है और दो सौ वैकेंसी मान के चलिए इस विभाग से और यहाँ पे नोट करते चलेंगे ठीक है बहुत सारी यातना गई हुई है दूसरा तो नंबर में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि महिला पोल्टेनिक जो संस्था है वहाँ पे तीन डाटा एंट्री पर चाहिए मतलब प्रत्येक महिला पोल्टेनिक यानी कि लगभग तीन या चार महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय है तीन तीन में मान के चलिए तीन से चार होना चाहती है बारह दस मान के चले यहाँ पे ठीक है यहाँ पे दो सौ दस होंगे ठीक है तो यहाँ पे हम लोग जितने भी सारे हैं जितने वैकेंसीज हैं यहाँ को हम लोग ऐड करते चलेंगे ठीक है कैलकुलेटर के साथ तो चलिए पहले देख लेते हैं अगला नोटिस तो उसके बाद है फ्रेंड्स यहाँ पे पंचायती राज विभाग वाला लेटर यहाँ पे देखिए दोस्तों ये है चार अप्रैल का है ठीक है यहाँ पे लिखा हुआ है विषय में कार्यपालक सहायक और लिंक डाटा एंट्री ऑपरेटर के रिक्त पदों पर जिला से प्राप्त अधिवेशना के आलोक के डाटा एंट्री उपलब्ध कराने के संबंध में तो यहाँ पत्रांक संख्या लिख के ठीक है उसके बाद यहाँ पे सारे पत्रांक संख्या यहाँ पे दिया हुआ है विभाग की ठीक है कितनी बार उनको अधिवेशन में लिया है बैठक को और कंट्रोल का गलती नहीं है यहाँ पे हम कर सकते हैं ठीक है उन कुछ कैंडिडेट है जो एक्सेप्ट नहीं करते हैं या रिसीव नहीं करते कॉल तो उनकी वजह से यहाँ पे जो है सीट खाली रह जाती है तो यहाँ पे हम लोग सीट की बात करें अगर तो यहाँ पे सबसे पहले सीट की हम बात करें तो यहाँ पे कुछ लगभग तो यहाँ पे आप क्लियरली ऊपर पढ़ सकते हैं उपयुक्त रसायन विषय के संबंध में कहना है कि बेल्ट्रॉन के द्वारा अब तक सात सौ पैंसठ डाटा एंट्रोपी की सेवा उपलब्ध कराई गई है अभी भी विभिन्न जिलों में एक सौ तिरानवे पद रिक्त है अपने पत्रांग में इतना इतना में तेरह एक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि विभिन्न जिले में कुछ दर्शाए गए दो सौ उनचास संविधान डाटा इंटरप्रेटर की रिक्त के विरुद्ध दो सौ तिरपन डाटा इंटरप्रेटर की सेवा उपलब्ध कराई जा चुकी है यानी कि पचास में से दो सौ तिरपन ही डाटा ओवर एक्सेप्ट किए हैं ठीक है तीन सौ पचास में से दो सौ तिरपन ही ऑफर एक्सेप्ट किए हैं बाकी रिजेक्ट कर दिए या तो छोड़ दिए हैं ठीक है तो उनकी वजह से यहाँ पे देखिए दो सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ कि फ्रेंड्स यहाँ पे लेटर चार अप्रैल को भेजा गया है बैटन को ठीक है यहाँ पे क्या है कि उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है दो तिरपन दावा पैसा उपलब्ध कराई जा चुकी है और बाकी जो है वो एक्सेप्ट नहीं किए हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि विविध हो की जिले में प्राप्त रिक्त संबंधित प्रतिवेदन के अनुसार अब तक एक सौ तिरानवे स्थानों पर कर्ण प्रसारण नारायण के पद रिक्त ठीक है उपलब्ध नहीं तो यहाँ पे क्या है तो यहाँ पे मान लें कि एक सौ तिरानवे यहाँ पे हम लोग का रिक्ति बचा हुआ है जो कि पेल्टन को भेजा गया है ठीक है तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ अति आवश्यक समझा जाए तो यहाँ पे देखिए दिनांक यहाँ पे आप नोट कर ले चार अप्रैल को यहाँ पे ये लेटर भेजा गया बेल्टन को ठीक है उसके बाद यहाँ पे हम लोग सीट की बात कर लें तो एक सौ तिरानवे सीट यहाँ बचा हुआ है यहाँ पे हम नोट कर लीजिए ठीक है उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं तो यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेट सेवा उपलब्ध नहीं है हाँ तो यहाँ पे एक सौ तिरानवे स्थानों पर खड़े सा है यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर उपलब्ध नहीं है तो यहाँ पे एक सौ तिरानवे वैकेंसी अभी तक रिक्त है यानी कि पंचायती राज विभाग में सौ तिरानवे वैकेंसी है यहाँ पे तो उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं अति आवश्यक समझा और पंचायत में R T P S counter जो है वो सुचारू रूप से संचालन हो सके तो यहाँ पे देखिए दोस्तों विश्व भारत यहाँ पे दिखा हुआ है डॉक्टर रणदीप कुमार सिंह तो अब सारे वैकेंसीज को हम लोग ऐड करते चलेंगे कितनी वैकेंसी जो मैंने बनाया गया सबसे पहला यहाँ पे है सेवेंटी फोर पहले वाला वैकेंसी ठीक है उसके बाद दूसरा नोटिस में था दो सौ आठ ठीक है उसके बाद एट पे चलेंगे तीसरा वैकेंसी था एक सौ तिरानवे पंचायत दिया हुआ ठीक है फिर एड करेंगे यहाँ पे एक वैकेंसी है और दो सौ दस टोटल मिला के दो सौ एक ग्यारह ठीक है तो ऐड कर लेंगे यहाँ पे तो टोटल यहाँ पे हम लोग को वैकेंसी निकल के आ रही है मात्र दो महीने की दोस्तों मात्र दो महीने की छः सौ छियासी वैकेंसी बैंकों के पास गई हुई है ठीक है यानी कि दो महीने के अंदर छः सौ छियासी वैकेंसी गई है और ये सारी वैकेंसी बैंकों के पास अभी है कितनों का ज्वाइनिंग हुआ है कितने का नहीं है ये सारे बैंकों को पता होगा ठीक है तो आई होप दोस्तों आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी यहाँ पे छह सौ छियासी वैकेंसी बैंकों के पास जा चुकी है इस तरह की वैकेंसी अगर हर महीने आती रही तो आप सभी लोगों का मूर्ति जो है वो बहुत ही जल्द देखने को मिल सकता है और आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई है क्लियर हो गई तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना चैनल पर नए हैं तो साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना क्योंकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए keep watching keep loving thanks for watching